Ensuite, ben, ça se passe comme ça. Bonjour. La numéro 22. Hélas. C'est un petit numéro. Quelques heures plus tard, faut aller à tel endroit avec son petit bracelet correspondant à sa couleur ou son numéro pour les retardataires, ce qui sera notre cas aujourd'hui. s'est barré. Elle a supprimé son poste. Hier, là, il dit en enfin, Et puis, il faut ben, attendre. Attendre. Merci. 23. Et 23 derrière. Je vraiment... Payé. Et on est heureux après une longue attente, bah voilà, j'ai pu avoir le ce que je voulais, un pour moi, un pour Victor. Et bah, avec Kevin, j'ai pu faire cet échange. Donc euh, bah, c'est très bien pour moi. Mais quelle attente Alors, je suis avec Vera, Pink Trader depuis combien d'années euh, Depuis 7 ans. 7 ans et c'est arrivé quand sur le parc C'est à peu près cette euh, zone Non, non, c'est arrivé sur le parc depuis à peu près 15 euh, ans. 15 ans, d'accord. Et comment, comment ça t'a pris euh, d'un seul coup T'as vu des gens le faire ou t'es tombé par hasard Oui, en fait, bah, en fin de compte, j'ai suivi, j'ai suivi mes enfants. J'ai suivi mes enfants qui ont commencé avant moi. D'accord. Et là... Je m'y suis pris au jeu et, voilà, et j'ai continué. j'apprécie beaucoup. Et la collection maintenant, euh, c'est un chiffre, combien de pins En gros bonne question. Ouais. Euh, <laughs> en gros, bah, plusieurs milliers. Ah carrément <laughs> Oui. D'accord. Je suis pauvre moi là, je suis dans les 300. <laughs> Et euh, dans une petite précision, est-ce que les gens ne comprennent pas Là, j'ai filmé les tables et on les verra un peu plus tard. Euh, les gens viennent pour acheter quand vous êtes installé sur les tables. Tu peux préciser que... c'est interdit. Dans le parc, c'est interdit. Euh, ce ne sont que des, le pin trading, ce ne sont que des, échanges. D'accord. Et si par exemple, euh, je veux un pins, j'en ai pas sur moi et j'ai la possibilité d'aller en acheter un et de faire un échange Absolument, euh, oui. voilà. ça, on peut faire un échange. Du moment que les deux parties sont d'accord, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et bien sûr, pins de même valeur, c'est-à-dire pas un open contre une série limitée ou ce genre de choses. c'est au choix de la personne. D'accord. En fait, on ne collectionne pas tous la même chose. Donc, euh, oui, c'est au choix de la personne. Donc, euh, après, euh, ça dépend des, collectionneurs. Et alors, une question, sur un petit peu les pins J'imagine tu ne collectionnes pas que ça. Oui. Il y a quoi d'autre à part les pins donc ah, Je collectionne des figurines, des poupées, des snow globes. D'accord. Voilà, essentiellement en Disney. Ok. Ben merci. Bah, merci à vous. Ah. <laughs> Oh là là Attends, quelle caché, mince. Désolée. C'est le concept qui a servi à faire le château ici. L'artiste, là c'est une miniature de, du tableau d'origine du château. Tu veux que je prenne en photo Non, je veux dire pour le mettre euh, dans la vidéo sur le château. En fait, ce que je voulais faire à la fin, c'est de je faire comme si j'étais dans le château. En fait, je les avais là. D'accord. Ah, si c'était en fait euh, dans, le, dans le Charles. Euh, ah Là, c'est le concept exact du, tableau qui est euh, dans le village. Et ça, c'est... Ah, Apparu à Disney World en Floride en 1999, le pin trading s'est depuis répandu dans tous les parcs. Il fit son apparition à Disneyland Paris le 6 octobre 2001. Il existe deux catégories de pins, les open et les éditions limitées. Les éditions limitées, comme son nom l'indique, sont numérotées, par exemple 900 exemplaires, et ont tous un numéro leur correspondant, 1 sur 900, 2 sur 900 et ainsi de suite. Bien sûr, ils sont rares. Les Open, eux, n'ont pas de numéro, généralement sont édités en très grande quantité, on peut les trouver toute l'année. Il existe différentes familles de pins, il y a le classique, qui n'a aucune particularité. Il existe le sliders avec une partie amovible, famille dans laquelle nous pouvons ranger les spinners, avec une partie tournante. Il existe également les dangles, qui ont une chaîne ou deux chaînettes. On trouve également les cast members exclusives. Eux ont été donnés ou achetés par un cast member. Ils ne sont pas en vente au grand public, mais grâce au pin trading, on peut faire un échange. Ils sont assez rares et très recherchés par certains collectionneurs. Il y a les jumbo, qui, comme leur nom l'indique, sont d'une taille conséquente, on trouve également les mini jumbo, qui sont entre le pins classique et le jumbo. Dans le pin trading, l'argent n'est pas pris en compte. À aucun moment on achète un pins, d'où le nom trading. Trade, on échange. Pour échanger un pins, celui-ci doit être sur une lanière spécifique ou dans une sacoche. Un pins porté sur les vêtements n'en fait pas partie. Pareillement, un pin sur une lanière n'est pas forcément un pin qu'on peut trader, mais ça c'est à la personne qui porte la lanière de le préciser. Seuls les pins des parcs Disney, des cast members ou des Disney Store peuvent être échangés, bien sûr dans certaines conditions. Un pins édition limitée contre un autre limité, voire deux open. Maintenant, il est vrai que certaines éditions limitées ont moins de valeur que certains open. Ça c'est à voir avec le trader. Il faut faire attention quand on achète un pin, notamment sur internet, il y a beaucoup de copies faites en Chine. Également, un personnage Disney sur un pins ne signifie pas pins trading. Quand il fait précisé plus, haut, ils deviennent soit des parcs Disney, soit des cast members, soit des Disney Store. Généralement, un pins officiel, il y a marqué Official Pin Trading, le logo du parc, le copyright Disney. Si c'est éditions limitées, il y a le numéro sur la quantité fabriquée. Les attaches sont des têtes de Mickey noires, peut y en avoir une ou deux selon la taille du pins. Autour du pin trading, il existe différents événements, comme la pin trading night, le pin trading day et la pin trading event. Chacun peut présenter des conférences, bien sûr à chaque fois des pins éditions limitées sont éditées. Dans la plupart des magasins du parc, vous pouvez trouver un coin avec des présentoirs où euh, des pins, des open bien entendu, sont mis en vente. Les éditions limitées généralement se trouvent derrière le comptoir au niveau des caisses. Le meilleur endroit pour trouver les éditions limitées et également les open reste le Pueblo Trading Post, situé à Frontierland. Bonjour tout le monde, journée particulière avec le pin trading. On le fait pas souvent, aujourd'hui on le fait, on retrouve des amis, Kevin et Véronique. Bon, ceux qui, nous suivent sur Instagram ont pu voir, Dante de Coco est revenu cette semaine, il nous l'avait enlevé. Moi, pour moi, c'est un de mes personnages préférés, euh, tout film confondu. Et le voilà. Hello Dante Je pense qu'il l'avait enlevé juste pour le retaper un petit peu parce qu'en fait c'est du papier mâché. Comme tout le monde le touche et monte dessus, il doit être très très fragile. Euh, un petit peu de monde habite Saint-Bermantel. La queue elle démarre juste au début en fait. On n'est pas loin des 3 heures je pense. J'ai envoyé Victor prendre des fast-pass, comme ça on fera allez, un quart d'heure maxi. Voilà, précieux sésame pour ne pas faire la queue rien à voir avec le team trading, dernier jour du passeport Dream, et on passe à Infinity. <laughs>